بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم أزدر عبيد الله بن مسعود بخاري رحمه الله مختصر الفقاية كتاب آيت درس ترمزنا ونين شرح آيت درس ترمزنا دوام اترمز وتكن درس ترمزنا tahorat va g'usulga oid masalalarni birgalikda o'rgangan edik inshaalloh bugun ana shu tahorat va g'usulning asosiy vositasi ya'ni poklashning asosiy vositasi bo'lmish e, suvlar haqida gaplashamiz va darsga kirishdan oldin o'tgan darslarga oid bir savol tushgan shunga javob berib o'tamiz g'arg'ara masalasi xususida e, g'arg'ara qilishlik og'izni va burunni yuvganda tahoratda g'usulda xususan g'usulda bu qanchalik amal deyilsa ho'p og'izni yuvishni o'zida bir necha sunnatlar bor deb ba'zi ulamolar aynan g'arg'ara qilishni ham sunnatlar qatoriga qo'shadi va ba'zi ulamolarimiz g'arg'ara sunnat darajasida bo'lmasa ham albatta uni qilish kerak mustahab deganlar ya'ni alloh taboraka taolo shuni qilsangiz ham sizga ajr beradi yaxshi niyatda qiladigan bo'lsangiz g'arg'ara qanday bo'ladi g'arg'ara og'ziga to'la suv olib og'izni e, chayqashlik ya'ni tahoratni sunnatlaridan biri bo'lmish og'iz yuvishni mubolag'a bilan ya'ni maromiga yetkazib yuvish hisoblanadi og'ziga to'la suv quyasizda yani e, ba'zilar g'arg'ara deganda mana bu e, tomoqqacha yetkazib g'arg'ara qilishni aytadi mana shu qanday bo'lganda ham shu og'iz to'ldirib og'izga suvni to'la yetkazishga amin bo'ladigan bir ishni qilishlik g'arg'ara bo'ladi bu o'sha amalni mustahablardan ya'ni og'iz yuvishni burundachi burunda mana bu yumshoq yerdan o'tib qattiq yergacha olib borilsa ana shu g'arg'arani ya'ni burun yuvishdagi mubolag'asi shu bo'ladi ozgina og'riq paydo bo'ladi ba'zilar aytadiki ozgina og'riq paydo bo'ladigan bo'lsa demak sen burunni mubolag'a bilan ya'ni maromiga yetkazib yuvgan bo'lasan deydilar yana shu yerda bir narsani ta'kidlash kerakki ba'zi odamlar achishtirib miya achisa keyin burun yuvilgan deb hisoblashadi unday emas mana shu buruningizni yumshoq joyidan o'tkazib ozgina mana bu qattiq yeriga yetadigan bo'lsa siz e, burunni yuvish vazifasini bajargan bo'lasiz lekin bu judayam maromiga yetkazib oxirigacha mukammal bo'lishi uchun e, mana shu e, qattiq yerga tekkanini bilish uchun ozgina burunda go'sht bor o'sha go'shtga sal tegadigan bo'lsa demak bilingki burningiz to'la ma'noda yuvilibdi ba'zilar buni miyani o'sha achishtirish kerak miyaga yetib borish kerak deydida ko'p odamlar yoshlar xususan g'usul qilishda bu narsaga shunday qilishimiz kerak ekan deb turib suvni tortib miyasigacha e, mana bu nima deydi dimoqgacha olib borib ko'p shamollash hollari ham ro'y beryapti bunchalik darajada qilishga e, buyurilmaydi balki ozgina og'riq paydo bo'lsa mana shu e, burunni yumshoq yeridan o'tib qattiq yeriga yetib boradigan bo'lsa demak siz burun yuvish vazifasini maromiga yetkazib bajargan bo'lasiz lekin og'iz va burun yuvishda mubolag'a qilish o'ta maromiga yetkazish bu ro'zadorlardan boshqalar uchun mustahab hisoblanadi ro'zadorlar unday qilishlari shart emas og'izni yuvadi oddiyroq qilib o'ta mubolag'a o'ta oxiriga yetkazaman deyish shart emas burunni ham o'sha yumshog'iga suv yetkazadida bo'ldi shu bilan g'uslni bajaradi ana kimdir ehtiyotan endi shu kunduzi g'usulni qildida ro'za holatida iftordan keyin yaxshilab og'iz burnini ana ro'za emas holatdagi kabi e, maromiga yetkazib mubolag'a bilan yuvib olaman desa yuqoridagi ishlarni qilsa u ham ehtiyotan afzal ish hisoblanadi ulamolarimiz buni kitoblarda ta'kidlab o'tganlar ana endi bevosita bugungi darsga o'tadigan bo'lsak ubaydulloh ibn masud aytadilar ويتوضأ بماء السماء والأرض وإن تغير بالمكث osmon va yer suvlari bilan tahorat qilinadi bu yerda tahorat qilinadi deganda e, g'usul ham shuni ichiga kiradi osmon va yer suvlari bilan tahorat qilinadi osmondan yog'adigan yomg'ir bor qor bor masalan qorni ham muz bor bular do'l bor bular erib mana qor yo muz erigandan keyin oqadigan holatda bo'lsa e, bular bilan tahorat qilishlik mumkin bo'ladi val arz yerni suvlari degani buloqlardan chiqadigan suvlar bor quduqlar bor undan tashqari daryolar bor dengizlar bor endi daryolar osmondan tushadiganga kiradiyu dengizlar bor bularni hammasi bilan tahorat qilsa bo'ladi alloh taolo alaykum minas samai ma'an bihi deydi biz sizlarga ya'ni alloh taolo sizlarga nozil qiladi suvni osmondan sizlarni pok qilishligi uchun ho'p o'sha suv bilan sizni poklash uchun osmondan suvni nozil qildi deydi demak osmondan tushadigan suvlar ham yerdagi suvlar ham bularning hammasi tahorat qilishlik mumkin bo'lgan suvlar qatoriga kiradi endi bu yerda suv osmondan tushdi shunday tushdida shundaycha tahorat qilyapsiz bunga gap yo'q endi endi o'zgarishlar ro'y berishi mumkin suvda qanday holatda o'zgarish ta'sir qiladi tahorat qilish qilmaslikka uni ya'ni E, poklovchi ekanligini qachon yo'qotadi qachon yo'qotmaydi bu haqida quyidagi iboralarda keladi bil mana shu yuqorida aytilgan suvlar bilan tahorat qilish mumkin bil uzoq bir joyda turib qolishlik bilan unda o'zgarish ro'y bergan bo'lsa ham ya'ni u uzoq bir joyda turish bilan o'zgargan bo'lsa ham unda tahorat qilishingiz mumkin masalan suvni bir idishga solib qo'ygansiz quyib qo'ygansizda u uzoq bir yil turdi ikki yil turdi hech narsa aralashmagan unga lekin uzoq turganligi tufayli rangi boshqacharoq bo'lib qolgan ya'ni uzoq turganligi uchun rangida ozgina ya'ni ta'mida ozgina o'zgarish bo'ldi hmm, yoki bo'lmasam hidida ozgina o'zgarish bo'ldi bu o'zgarish hech qanaqa tashqi vosita tufayli emas balki shu joyda ko'p turgani uchun bo'ldi bu hech qanaqa unga zarar qilmaydi u bilan tahorat qilish mumkin bo'ladi u idishda turgan bo'lsin yoki bir ko'lda va bir quduqda suv turibdida faqat undagi o'zgarish uzoq muddat o'tgani tufayli bo'ldi xolos demak u bilan tahorat qilish mumkin bo'ladi va intahayyara bil mukti degani e, bir joyda ko'p turish orqali o'zgargan bo'lsa ham demak unda tahorat qilish mumkin yoyinki yuqoridagi kabi aytilgan suvlarga bir pok narsa aralashsa ham unda ham tahorat qilsa bo'ladi tahorat qilishlikdan u narsalar man qilmaydi pok narsa aralashdi suv turibdi unga bir pok narsa tushib ketdi hech qanday muammo yo'q tahorat qilishingiz mumkin yoki mana e, daryolar ariqlar soylarda barglar tushib ustiga tushadi barglar pok bo'ladi aralashib ketdi unga ham muammo yo'q bog'larda ariq oqib turadi mevalar unga tushib yotadi qancha pokiza narsa tushibdi demak pok narsa unga tushib aralashishligi bilan u bilan tahorat qilishlik mumkin bo'ladi u tahorat qilishlikdan u man qilmaydi yoki bo'lmasam suvga sovun pok narsa mana tushib ketadi aralashib ketadi soda deymiz aralashib ketadi shunga o'xshagan barglar tushadi za'faron deydi boshqa boshqa narsalar tushadi bular ham uni tahorat qilishlik xususiyatidan chiqarib yubormaydi endi bir pok narsa aralashsa u bilan tahorat qilib bo'lmaydi qachon desa buni ham bayon qiladilarki illa iza axrojahu an tab'il ma ya'ni illo qachonki uni suvlik tabiatidan chiqarib yuborsa aralashgan narsa demak unda tahorat qilish mumkin bo'lmaydi suvni tabiati nima o'zi suvning tabiati shuki u suyuq oqadigan bir narsa unga aralashib oqishlik ya'ni suyuqlik bir joyda oqishlik xususiyatdan chiqarib yuborsa qo'yiq holatga keltirib qo'ysa unda tahorat qilib bo'lmaydi masalan suvga tuproq aralashdi aralashdida shunaqa aralashdiki endi u nima bo'ldi loyga aylanib qoldida badanda oq suyuqlik sifatida oqmaydigan bo'lib qoldi demak unda tahorat qilish mumkin emas chunki pok narsa aralashgan bilan uni suvlik tabiatidan suvlik xususiyatidan chiqarib yubordi suv asosiy xususiyati nima suvni oqish suyuqlik uni suyuqlik sifatida qoldirmasa aralashgan narsa demak unda tahorat qilib bo'lmaydi va yana shunaqa holatlardan biri av g'oyyarahu tobhan yoinki pishish orqali suvni o'sha aralashgan narsa o'zgartiradigan bo'lsa unda ham tahorat qilib bo'lmaydi masalan suvga pokiza narsani go'shtni solib qo'ydingiz go'sht qaynab qaynab pishdi u o'zgarib ketdi rangi ta'mi o'zgarib ketdi ya'ni u sho'rvaga aylanib qoldida unda tahorat qila olmaysiz yoki pokiza narsa kartoshka sabzini solib turib qaynatdingiz shu bilan u pishdi ushbu holatda ham tahorat qilib bo'lmaydi ya'ni pishish orqali pokiza narsa suvga aralashsayu shuni qaynatish yo pishirish orqali u suvni o'zgartirib yuboradigan bo'lsa unda ham u bilan tahorat qilishlik joiz bo'lmaydi chunki uni nima suvlik xususiyatdan chiqarib yubordi bu ham bir ma'noda endi bu yerda bitta narsa bor bitta narsa borki o'sha qaynaganda suv o'sha pokiza narsani soldingizda u qaynadi masalan sho'rva bo'lib qoldi yo bir taom bo'lib qoldida u endi lekin ba'zi narsalar borki ularni solib qo'yganingizda ular qaynab pishadigan bo'lsa ham muammo yo'q ular bilan tahorat qilsangiz bo'ladi ya'ni ular qanaqa narsalar desa u bilan bir narsani poklashlik qasd qilinadigan narsalar bo'lsa sovun soda shuni singari hozirgi kundagi parashyoklar bor ularni bir toza suvga solsangiz va u o'sha toza suvda turgan holatda suv qaynab pishadigan bo'lsa qaynaydigan bo'lsa unda o'zgarish ro'y bersa u bilan qilsangiz bo'ladi chunki u boshqa narsa emas aynan poklashlikni kuchaytirishlik poklash vositasini yana ham kuchaytirishlik suvga poklashlik jihatini yana ham ziyoda qilishlik uchun qo'shilayotgan narsalar shuning uchun ular aralashib pishgan holatda ham qaynagan holatda ham tahorat qilishlik mumkin bo'ladi yuqoridagi gap ya'ni poklash uchun ishlatilmaydigan poklash vositasi bo'lmagan narsalarga tegishli mana go'shtni misol qildik kartoshkani misol qildik boshqa narsalarni misol qildik ushbu holatda e, bo'lmaydi lekin mana bu poklashlik uchun ishlatiladigan poklash maqsad ularni faqat poklash maqsadida ishlatiladigan iste'mol qilinadigan narsalar bular suvga qo'shilsa va keyin qaynab pishgan taqdirda ham o'zgarish ro'y bersa baribir ular e, tahorat qilishlikka yaroqli suv sifatida qolaveradi mana bu yuqoridagi aytilgan masalalarning hammasi bir pokiza suv turish orqali o'zgarsa uzoq muddat turish orqali yoinki unga pok narsa aralashganda qanday holat bo'ladi shular haqida javoblar o'tdi masalalar shu haqida bo'ldi endi pokiza suvga najosat aralashsachi najosat aralashsa demak u suvni najosat qiladi lekin qay darajadagi suv najosat bo'ladi qay darajada bo'lsa najosat bo'ladiyu qanchalik darajada qanchalik miqdorda bo'lsa u ta'sir qilmaydi bu haqda ham o'ziga yarasha batafsil ma'lumotlar batafsil hukmlar bor quyidagi iboralarda e, musannif rahmatullohi alayh ana shu masalalarga to'xtalib o'tadi demak agar pok suvga najosat aralashsa nima bo'ladi pok suvga najosat aralashsa u holatda ko'rib chiqamiz najariyan najariyan u najosat tushgan suv oqadigan suv bo'lsa yoki bo'lsa ashran fi ashrin yoinki o'nga o'n bo'ladigan bo'lsa va uning tagi uni hovuchlab olganingizda ochilmaydigan darajada chuqurlikka ega bo'ladigan bo'lsa o'nga o'n va undan katta bo'lib demak unga najosat tushsa ham biz uni najosat bo'ldi najas bo'ldi demaymiz pok holatda turibdi deymiz ariqqa suv oqyapti ariqda suv oqyapti bir najosat tushdi bir kishi bavul qilib yubordi demak u oqib turgani uchun biz uni najosat bo'ldi demaymiz pastrog'idan tahorat qilish mumkin bo'ladi albatta yoki ba'zi ba'zi miqdordagi bir hovuzlar joylar bo'ladiki ular ham oquvchi suvni hukmida bo'ladi u qanday bo'ladi desa ashran fi ashrin deyapti bu yerda o'n ziroga o'n ziro bo'lishi kerak to'rtta tarafi o'n zirodan bo'lishi kerak misol kvadrat bo'lib to'rt tarafi bir xil bo'lishi shart emas lekin hisoblaganingizda atrof nima bo'lishi kerak to'rt tarafi qirq ziro bo'lishi kerak masalan o'n o'ndan emasu bir tarafi yigirma masalan yigirma yigirma ikki taraf yana bir taraf beshdan besh zirodan demak bu ham bo'ladi mana shu suvlar oquvchi suv hukmida bo'ladi va chuqurligi ham shu darajada bo'lishi kerakki uni e, hovuchlab olganingizda tagi ochilib qolmasligi kerak qo'lingiz e, tagiga uni qa'riga tubiga yetib qolmasligi kerak ochilib qolmasligi kerak shu darajadagi suvlar ham bir joyga bir tarafiga najosat tushadigan bo'lsa u najosat bo'lib qolmaydi u bilan bemalol tahorat qilishingiz mumkin bo'ladi shu masalani aytib o'tyaptilar ya'ni najosat bir joyga tushsa u oqadigan suv bo'lsa oqish oqadigan suv bo'lsa degani nima deganimsa ulamolar ikki xil ta'rif beradilar birinchisi suvni olib qo'lingizni yuvib qaytib tushgan suv suvni yana ikkinchi marta olganingizda siz olmasligingiz kerak oqib ketgan bo'lishi kerak mana shu oqadigan suv bo'ladi ya'ni bitta suvni ikki marta ishlatmasangiz demak u suv oqayotgan bo'ladi yoki bo'lmasam bitta ikkita somonni qo'yib qo'ysangiz o'sha somonni oqizib keta olsa demak oqadigan suv bo'ladi mana shu holatda najosat tushsa o'sha joyga u suv najosatga aylanmaydi u bilan tahorat qilishingiz mumkin yoyinki o'n ziroga o'n ziro bo'ladigan bo'lsa ham unga najosat tushadigan bo'lsa najosatga aylanmaydi u suv najosat bo'lib nopok bo'lib qolmaydi unda ham tahorat qilishingiz mumkin endi bu yerda ziro so'zi o'tyapti o'n ziroga o'n ziro deyilyapti bu qanchani tashkil qiladi o'zi bizni zamonaviy o'lchovlarda qancha e, necha santimetr yoinki necha metr bir zironi tashkil qiladi va o'sha aytilayotgan quduq suv havzasi necha metrga to'g'ri kelish kerak desa bu borada ba'zi bir tadqiqotlar o'tkazilgan mana shuni hozir sizlar bilan birga o'rganamiz zironing zamonaviy o'lchovlardagi miqdori qancha deyiladigan bo'lsa ziro deb aslida hayvonni qo'l tarafiga aytiladi qo'lni masalan qo'y deylik qo'yni oldi nimasini ho'p qo'lini ziro deyiladi aslida ho'p endi insonda tirsakdan boshlab barmoqni uchigacha bo'lgan miqdor ziro deyiladi insonda endi shar'iy hukmlarda masofa va uzunlikka oid mavzularda ziro asosiy o'lchov birligi sifatida ko'rsatiladi bu yerda ham aytilyapti ashron fi ashrin o'n ziroga o'n ziro deyilyapti kitobimizda demak ko'plab kitoblarimizda ziro masalasi o'rtaga chiqadi endi fiqiy manbalar inson qo'lidan tirsakdan boshlanib barmoq uchigacha bo'lgan miqdor ekanligini aytadilar u olti musht bo'ladi olti musht bir musht 4 barmoq bo'ladi bir barmoq bir barmoq mana bunday qilib 6 ta bir biriga teskari qilib qaratib qo'yilgan 6 ta arpa bir barmoq hisoblanadi va bir arpa hacharning dumidan olingan 6 tolaga to'g'ri keladi bir arpa mana shunday qilib hisob kitob qilishgan endi ulamolar buni har birini tadqiqot qilib o'rganib chiqishgan mahmudbek falakiy degan olim o'tganlar ko'p hisob kitoblarni qilgan bir ming uch yuz ikkinchi hijriyda vafot qilgan u kishi ziro uzunligini belgilash uchun bir necha tajribalarni qo'llagan ho'p jumladan u o'rtacha qomatdagi o'ttizta insonni qo'lini o'lchab chiqqan va o'rtacha zironing uzunligi qirq sakkiz santimetr degan xulosaga kelgan o'ttizta o'rtacha odamni mana shu tirsagidan barmog'ini uchigacha bo'lgan masofani o'lchab miqdorni o'lchab demak o'rtacha qirq sakkiz ziro ekan degan xulosaga kelgan ho'p ibrohim ibn mustafo degan bir olim yana hisob kitob qilganlar bir ming uch yuz yigirma sakkizinchi yili vafot qilgan bu kishi hijriy bu ham tajriba o'tkazgan bir yuz qirq to'rt bir yuz qirq to'rtta arpaning yon tarafini o'lchagan va buni ellik besh marotaba takrorlagan yana u bunday tajribalarni hachir dumidan olingan sochda ham sakson bir marotaba shu ishni qilgan tajribani o'tkazgan ya'ni hajrni tolasida ham sakson bir marotaba bu tajribani o'tkazgan va oxiri qirq sakkiz yarim santimetr ekan degan xulosaga kelgan ho'p yana bir narsa bor azhari sharifda azhar jomiyasida tabaristonliklarni madrasasi bor o'sha uni hanafiylar qurgan ekan ho'p ular oqin bo'lmagan suv 100 ziro kvadrat bo'lgandagina tahoratga yaroqli bo'ladi deb aytishgan mahmudbek falakin naql qilishicha azharga qarashli tabariya o'sha tabaristonliklar madrasasidagi hovuzning masofasi roppa rosa 10 ziro kvadrat bo'lishi shartiga ko'ra qurilgan mahmudbek falaki ushbu hovuzni o'lchab uning kengligi 395 metr uzunligi 616 metrga barobar ekanligini aniqlagan bu uning 24 butun mingdan uch yuz o'ttiz ikki kvadrat ekanligini bildiradi bu miqdorni u yuzga taqsim qilinsa nol butun yigirma to'rt kvadrat chiqadi deb hisoblagan bu shar'iy bir ziro kvadratning miqdoridir ya'ni bir bir ziro kvadrat shuncha tashkil qiladi nol butun yigirma to'rtni bu sonni ildiz ostiga bo'lish amaliyotiga ko'ra taqsimlansa u nol butun qirq to'qqiz santimetrga to'g'ri keladi nol butun yuzdan qirq to'qqiz demak qirq sakkiz qirq to'qqiz santimetr atrofida aylanyapti bir zironi miqdori zamonaviy e, bizni o'lchovlarimizga ko'ra shuning uchun e, ba'zi joylarda qirq olti ham deb keladi ba'zilarida ellik deb keladi biz bir zironi e, ehtiyotini olgan holatda ellik santimetr deb hisoblasak bo'ladi demak hozirgi kunda qaysi bir suv havzasida tahorat qilishlik mumkin garchi unga najosat tushsa ham u suvdan foydalanish mumkin deyiladigan bo'lsa har tarafi besh metrdan bo'lsa ana shu joydagi e, hovuzdagi suvdan ana shu basseynmi boshqa suv havzasidan foydalanish mumkin bo'ladi tahorat uchun g'usul uchun inshaalloh taolo robbil alamin demak muhtaram azizlar oqayotgan suvga najosat tushsa yoyinki o'n ziroga o'n ziro to'rt tarafi besh metr ya'ni beshga besh bo'lgan suv havzalariga najosat tushsa demak u suv suvni najosatga aylantira olmaydi kuchi yetmaydi shuning uchun u joyda tahorat qilish g'usul qilish mumkin bo'ladi endi illo ba'zi bir istisnolar bor bu holatda najosat o'ta ko'payib ketadigan bo'lsa ko'p tushadigan bo'lsa u nopoklikka olib borib qo'yadi u suvni shuning uchun ulamolar e, bir narsani istisno qilib keltiradilar xususan ubaydulloh ibn masud ham aytadilarki illa iza g'oyyara ta'mahu aw lawnahu aw rihahu qarang illo deyaptilar oqayotgan suvga najosat tushsa ham ya'ni e, e, oqayotgan suvga ham najosat tushishligi u suvni najosat qiladi qachon yoki o'nga o'n bo'lgan ya'ni besh metrga besh metr bo'lgan suv havzalariga najosat tushsa u suvni najosat qiladi qachon u najosat uni ta'mini o'zgartirsa najosatni ta'miga olib kirib qo'yadigan bo'lsa yoinki lavnahu rangini yoinki hidini o'zgartiradigan bo'lsa demak undan tahorat qilib bo'lmaydi oqayotgan suvga najosat tushdi bir kishi davr qilib yubordi masalan u suvni rangi tamomila o'sha joydan boshqa bu yoqqa oqayotgan joyda rangi o'zgarib ketdi yoki suvga qon to'kilyaptida qip qizil bo'lib ketdi u bilan tahorat qilib bo'lmaydi demak u nopok suvga aylangan bo'ladi hidi o'zgarsa ham xuddi shunaqa ta'mi o'zgarsa ham xuddi shunaqa yoki o'sha o'ngga o'ng bo'lgan joyga bir najosat tushib ketsa demak uni ta'mini hidini o'zgartirib yubordi demak u ko'p tushganda alomat bo'ladi ko'p tushganda alomat bo'ladi shuning uchun u joyda tahorat qilish mumkin emas u suv nopok suvga aylangan bo'ladi demak va illam yakun yanjus deb gapni davom ettiradilar va illam yakun qaysi bir suvga najosat tushsa u oqadigan suv bo'lmasa yoki o'nga o'n bo'lmaydigan bo'lsa demak u suv najosat bo'lib qoladi u ham undan foydalanish mumkin emas foydalanish mumkin emas ligidan tashqari u suvning o'zi bir narsaga tegsa o'sha narsani poklashlik kerak bo'ladi ya'ni tozalab poklab qo'yish kerak bo'ladi narsalarni poklash masalasi inshaalloh e, kitobimizda keladi batafsil endi ba'zi bir narsalar bor suvga tushganda najosat qiladigan narsalar bor ba'zi narsalar bor tushganda ular najosat qilmaydi e, masalan harom o'lgan narsalar tushib qolsa e, suvni najosat qiladi haligi yuqorida aytdik oqayotgan suvga tushsa agar u hidini yo rangini yo ta'mini o'zgarsa najosat qiladi bo'lmasam qilmaydi endi o'nga o'ndan kichkina narsalar bor idishlar bor yoki kichkina quduqlar bor bularga najosat tushishligi demak uni najosat qiladi lekin ba'zi narsalar bor ba'zi hayvonlar borki ularni tushishligi ularni o'lishligi suvni nopok qilmaydi shu haqida gap ketadi quyida demak zarari yo'q suvda tug'ilib yashaydigan hayvonlarni o'lib qolishligi demak e, uni zarari yo'q ya'ni suvni najosat qilmaydi garchi u oqmayotgan bo'lsa ham o'nga o'ndan kichkina bo'lsa ham e, masalan qurbaqa hmm, yoki baliq ular suvda tug'iladi tug'iladigan joyi suv u bir idishda baliq o'lib qoladigan bo'lsa yo qurbaqa o'lib qoladigan bo'lsa demak u suvni najosat qilmaydi bemalol undan foydalanish mumkin tahorat qilishlik undan narsalarni poklash mumkin bo'ladi ho'p yoinki bir oqadigan qoni yo'q hayvonlar bor masalan chivin pasha shuni singari qoni yo'q hayvonlar borda kaltakessak deymiz bular suvga tushib o'lib qoladigan bo'lsa e, bularda e, bular tushganligi sababli suv najosatga aylanmaydi balki u pok holatda qolgan hisoblanadi masalan pasha pashani xususida alohida hadis ham bor bir pasha tushib qoladigan bo'lsa qaysi bir ichayotgan suvingizga uni yana bir marta pishib turib keyin tashlab yuboring deganlar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom chunki u pasha suvga tushayotgan vaqtda uni ikkita qanoti bor bitta qanotida kasallik bor ikkinchisida shifo bor o'shani dorisi bor deganlar davosi u lekin pasha tushayotgan vaqtda kasalli bor qanot bilan tushadi shuning uchun siz u suvingizni pok qilishlik uchun u tushgan kasallikdan shifo bo'lishligi uchun davo bo'lishligi uchun ikkinchi qanotni ham pishib turib keyin tashlab yuboring deganlar bu joyda ko'ringki ko'ringki pasha tushsa demak u suvni najosat qiladi demayaptilar payg'ambarimiz alayhisalotu vassalom mana shu hadisdan kelib chiqib ham qoni yo'q hayvonlar bir suvga tushib o'lib qoladigan bo'lsa u najosat bo'lmaydi degan xulosani olishgan ulamolarimiz yana ba'zi bir suvlarning ba'zi bir turlari borki ular haqida ham gap ketadi quyidagi iboralarda vala yutavaddau bimain utusila vala bima stumila li qurbatin hadasin deb keladi demak bir narsadan siqib olingan suv bilan ham tahorat qilib bo'lmaydi mevalardan boshqa narsalardan siqiladi undan suv chiqadi undan tahorat olib bo'lmaydi u bilan tahorat qilib bo'lmaydi illo o'zi misol daraxtdan tomib qoladigan bo'lsa masalan toklardan tomib qoladi suv u bilan tahorat qilsa bo'ladi deydi ulamolarimiz yana qurbat uchun ishlatilgan suvlardan ham tahorat qilishlik mumkin emas masalan bismillahi rohmanir rohim deb tahorat qildingiz bu holatda agar oldin tahoratingiz bor edi va ikkinchi marotibada bismillah deb niyat bilan tahorat qildingiz ikkinchi marta qilgan tahoratingiz sizdagi betahoratlikni ketkazmaydi balki u qurbat uchun bo'ladi allohga yaqin bo'lish uchun bo'ladi savob uchun bo'ladi hatto shu bilan ham tahorat qilib bo'lmaydi endi yoki boshqa qurbat uchun iste'mol qilingan suvlar masalan hatto ovqatdan oldin bismillahi rohmanir rohim qo'lingizni yuvib sunnat deb shu savob umidida shuni qildingiz bu sizni allohga yaqin qiladi sizga savob beradi bu demak shundan qolgan suv bilan ham tahorat qilish mumkin emas yoki rafi hadasin deydi yoki hadasni betahoratligini ko'tarishlik uchun masalan siz garchi savob bo'lmasa ham qurbat bo'lmasa ham sizdan betahoratlikni ketkazib yubordi o'sha suv u bilan ham tahorat qilib bo'lmaydi masalan bismilloh bilan tahorat qilsangiz unda ikkita narsa jamlanadi ham qurbat ham sizda o'zingizni tahoratingiz yo'q edi bismillah bilan tahorat qildingiz ikkita narsa bo'ldi unda birinchisi qurbat sizga savob bo'ldi yani allohga yaqin bo'ldingiz ikkinchisi sizdagi betahoratlikni ketkazib sizni tahoratlikka aylantirdi u suv u bilan tahorat qilishlik mumkin emas u ikki jihatdan endi bir odam bismilloh aytmadi boshqa niyat qilmadi tahorat qildi shu bir beixtiyor tahorat a'zolarini yuvdi mana shunday holatda ya'ni tahorat a'zolarini yuvish bilan garchi u yerda savob bo'lmasa ham u poklangan hisoblanadi undagi hadas ya'ni betahoratlik ketgan bo'lib u tahoratli hisoblanib namoz va o'sha e, tahorat shart qilingan har qanday ibodatlarni bajarishi mumkin lekin bu holatda u obi mustamalga aylanaveradi baribir ya'ni obmustamal deb ishlatilgan suv ishlatilgan suv bilan tahorat qilishlik mumkin emas masalan g'usul qildi bir inson g'usul qilganda o'sha suv sochirab bir idishga tushdi ular bilan ham tahorat qilish mumkin emas endi obi mustamal haqida fatvolarni oxirgi ulamolarimiz fatvo shu bo'ladiki tahorat yoyinki e, g'usul uchun ishlatilgan suv u poklay olmaydi ya'ni u bilan tahorat yo g'usul qilib bo'lmaydi qaytadan lekin u kiyimga va boshqa joyga tegadigan bo'lsa u e, najosat qilmaydi kiyimni yoki badanni ya'ni tohir g'oyri mutahhir deyiladi u pok lekin poklay olmaydi mana shu xususiyatni ulamolar u obi mustamalda borligini mana shu xususiyatga ega bo'lib qolishligini ta'kidlaydilar endi bir narsa borki obi mustamal o'zi pok ekan lekin poklay olmaydi ekan obi mustamal ya'ni shu ishlatilgan suv pok suvga qo'shilsa u bilan tahorat qilsa bo'ladimi bo'lmaydimi g'usul qilsa bo'ladimi bo'lmaydimi deyiladigan bo'lsa qaysidir pok suvga o'sha iste'mol qilingan suv yo hadas uchun yoinki o'sha qurbat uchun iste'mol qilingan suv tushib qoladigan bo'lsa qaysi biri ko'p ekanligiga qaraladi ko'proq qismi o'sha pokiza suv turgan bo'lsa hali ham u bilan tahorat qilishingiz ham mumkin yoinki e, g'usul qilishingiz ham mumkin lekin obi mustamal o'sha iste'mol qilingan suv iste'mol qilinmagan toza suvdan ko'payib ketadigan bo'lsa unda u bilan tahorat qilish u bilan g'usul qilishlik joiz bo'lmaydi mana muhtaram azizlar bugungi darsimizda suvlar haqida qaysi suv bilan tahorat qilsa bo'ladi qaysi bilan tahorat qilsa bo'lmaydi qanday suv bilan tahorat va g'usul qilish mumkin emas bu xususda sizlar bilan mana shu muxtasarul viqoya kitobidan ilm oldik alloh taborak va taolo ilmlarimizga amal qilishlikka o'zi tavfiq bersin ilmlarimizni o'zi ziyoda qilsin qilayotgan ibodatlarimizni mukammal aylasin va o'zi dargohida qabul qilsin va axiru davana anilhamdulillahi robbil alamin oh.